しチャンネル皆さんどうもこんにちはパピプペーパルパルどうもパルパルです、えー、今回はですねタイトルにもある通り私の絵が美術館に買っていただけたということでどんな絵なのか皆さんにお見せしたいと思って動画を回していますじゃーんここですワットカフェさんといって絵を飾っ ていただいていたところです。というわけで買っていただいた絵が <laughs> こちらです。一応ここに書いてあります。 <laughs> こちらですとか言ってさどっから写そうかな。これがいいか。じゃあ後ろに絵があるので私がせーのでどきたいと思います。せーの。 の絵ですこんな感じこちらの絵を購入していただきましたなんかめっちゃ近づいちゃうな自撮りしてると自分と一緒に写すの難しいで高さ的にはどのぐらいあるかっていうとキャンバス自体の高さが1 6 0 1 6 0ンチぐらいあったかなでそれが3枚 あります近づくと分かるんだけどボコボコしてたりザラザラしてたり結構細かい意外とね <laughs> ちょっと三脚つけて撮ってるからさなかなか撮りづらいんですけどこういう感じの絵です でこれ2019年に書いてで、まあ、眠ってたやつなんでちゃんと居場所が見つかってよかったなと思っております。えー、そしてですね、まあ、せっかくだから他の絵も解説していきたいと思います。これねなんか制作過程なんだけどこの制作過程の絵がこれでございます。 でこれはなんかこれもね近づくとねめっちゃボコボコしてるんだけどこれ結構気に入ってるこれは最近描いたやつですねほらボコボコしてるでしょこれはどういうやつかっていうとアダムとイブで私の中ではアダムとイブって結構やばい人たちだと思ってて <laughs> だってね本当は身を食べなければ不死なのに それをわざわざ食べちゃって自分たちで寿命を作っちゃうっていうすごいやばい人たちの <laughs> 人たちだっていうのが私の中での認識で。でまあだからちょっとなんかちょっと狂った感じのイメージで書いてます。アダムとイブの時代から繰り返す人類のこう愚かさと美しさみたいのを出したいなと思って書きました。はい これはどういう時に書いたかっていうと2019年に書いたんだけどこれ書いてる時ってめちゃくちゃなんか悩んでてどうしようかと思ってて <laughs> でなんか自分の中で何かこう新しいこととかなんか起こるといいなっていうかあのこう新しくね生まれ変わるといいなっていうのでまあこの太陽ってそういうの象徴じゃないですか。 でそもう太陽がすごい頑張ってこう血を流してそこから新しく生まれてくみたいなで目にしたのは、まあ、目はねやっぱね私の中で一番こう心の中にいつも残ってるものだからまあなので、まあ、一番最初に生まれてくのが目なんだよねっていうイメージです。 <laughs> でこっちがこれを2021年新しいやつこれもねレジンが入ってますね でこれ何かっていうとアダムとイブいたじゃないあのアダムとイブの目目と目目だけじゃなくてなんか歯とかも唇とかもあるんですけどあの基本目ですねこのギラギラした感じなのは、まあ、その私の中での彼らの印象がやばい人たちだっていう <laughs> ことですはいやばい人たちこれはね結構楽しかったですあの 作業しててちょっと飾りっぽい感じだったからはいでそしてここにあるやつですね遠くから見るとこんな感じ近づくとねめっちゃボコボコしてんだけどこんな見えるかな結構ねボコボコですこれも2019年に書いた2019年に書いたやつを、まあ、リメイクっていうかその上からね新しく塗ったんですよこれもね似たような感じで、まあ、悪夢がね 燃えてでまた新しく生まれ変わるみたいな生まれ変わるっていうの好きだね私ね生まれ変わるみたいなそんな感じのイメージお花とか言われるんだけどまあこれ目なんだよね一応ね <laughs> はいそして次はこれです何から説明すればいいか分かんないのこれ <laughs> まあ口ですよね口ね口なんだけどここもまあね近づくとレジに入ってるんですけど これよく見るとね顔なんだよねこれ鼻鼻で目目目目みたいなこれ顎のせみたいななってる近づくとこんな感じですよ横こう結構盛り上がってこれも硬いやつすごい硬いこんあのモルタルみたいな素材なのねこれはねまあなんかとにかくあのー、人はいい顔をしながら嘘をつくってことですよ <laughs> そういうことですはい次 これは私は結構気に入っています近づくとさらに気に入っている感がこれは気に入っていますでなんで気に入ってるかっていうとていうかこの絵はそもそも何かっていうと私がその子供の頃にその性犯罪に遭った後にすごく自分がね人間なんだけどなんか人間じゃない感じみたいなのがすごくあってで人の中にいても人じゃないみたいなイメージがすごいあってでその時の感じを あの今の私がその時の私を見て書いたって感じですねで、まあ、人なんだけど人じゃないっていう感じが、まあ、人の形してんだけど肌が緑だったりとか目が黒っぽかったりとか、まあ、髪の毛赤だったりとかそういうのでこう見た目的な身体的な特徴でその心理的なものを表しているという感じですで私は結構目が気に入ってますこれもねいい感じじゃない近づくとね結構 結構細かく書いてるんだよ <laughs> 結構ねこれはね細かく書いてるんだよ <laughs> 近くで見ないと分かんないけどでこれと対になってんだよねこの下のやつはこれは何かっていうと口の中にこのね鍵穴がねあるのねこれこれも近づいてみると結構いろいろ細かく書いてるんだけどこう鍵穴ですなぜ鍵穴かというと 口をね開いてるんだけどこう喉の奥に鍵がかかってて言いたいけど言えないみたいなことがあるっていうのを表しておりますこれも結構気に入っている <laughs> はいっていうかねこっちのまあどれも気に入ってんだろうな <laughs> 自分が書いたやつだから <laughs> これはねすごく心理的なものを書いていてこんな感じでこれも結構ボコボコした感じになっておりますねはい でこれは何を表してるかっていうとまあこのこの辺はお花で黄色いやつでここはなんか目なんだけど何を見てもあの綺麗に見えないっていうかとにかくもう <laughs> なんか全てが <laughs> もうドロドロにこう見えるというかいくら綺麗なものを見てもこう私の心の中だとこういう風に映ってしまう時がありますねっていうことですねはい これははいえっとねタイトルは「He Ate My Heart」ってやつでこんな感じで結構これはいろんなこのスプーンとかついてるんですよスプーンついてたりフォークついてたりいろんなとこにするんだけど なんでこうなってるかっていうとこのフォークとスプーンってあのプラスチックのフォークとスプーンなんですねでなんでプラスチックのスプーンとかフォークとかを入れたかっていうとプラスチックのスプーンとかフォークってすごい簡単に手に入るじゃないですかコンビニとかでで使い捨てだしみたいな 感じでそんな使い捨てみたいな気持ちで私の心をとか肉体とかをもてあそんだっていうのをこれで出しててだからこれはもうなんかハートなんだけどタイトルはハートだけじゃなくてもうなんかミンチになった私の心とか体とかみたいな感じですねをこう切ってあってでそれをもう食べるみたいなイメージはいそして この下のやつこれはこれ口で舌でこれハートねはいでこれは「エイト・ユー・ハート」っていうタイトルでえっとこのモンスターなんですけどこれモンスター側からの視点ですでハートの方の影だけ紫なんですよこいつは赤いんだけどこれなんで紫にしたかっていうと怖いってことですね要は その食べられる時に怖くなって怖い時って顔面蒼白とか青くなるとかなるじゃないですかそれをまあこの紫色にして表しているというところですちょっとポップな感じですねはいこの中だから比べると <laughs> はいそしてそしてこれも2019年の作品ですこれはドアと唇このこの後ろにあるのもねドアね でこれもちょっとザラザラしてるとこなんだけどこれツバですね <laughs> でこれはまあねあの私の中のイメージでさっき口に鍵がついてたのあったと思うんだけどその唇がなんかちょっと唇じゃない口がドアみたいなイメージがあってそれでこうドアをねあのいろんな人がこう口をね開けたり閉じたりして言ってもいいことも言わなくてもいいこれベラベラベラベラいろいろ言ってるじゃないですかなんかまあそういう感じのね イメージですね。とにもかくにもはいこういう感じで、 <laughs> えー、飾っていただきまして私は非常に嬉しゅうございますね。はいこんな感じでいい感じでしょこうやってここの廊下にバーって飾ってありました。 それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございます、えー、よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いしますそれではまたお会いしましょうバイバーイ